अगर दो दिल मिलने के लिए बने हैं तो कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना हो कितनी भी लंबी दूरी क्यों ना हो वो कोई मायने नहीं रखती हमने भले ही तय कर लिया हो कि हम अपनी जिंदगी किसके साथ बिताएंगे लेकिन असल में हम अपनी जिंदगी जिसके साथ बिताने वाले हैं वो तो तकदीर ही तय करती है इट्स जस्ट मैजिक